Bye. hingga Tempat kami mengabdi Untuk melaksanakan tugas mulia Demi menggapai tujuannya Puslatur tiga marinir Berjuang tak putus asa Selalu siap sedia Berlatih, melatih terus maju físico